do'stlar sizlar bilan boshqalarni do'stlar bugungi videorolikimiz orolga sayohat bo'ladi samolyotdamiz sekin ko'zini ochyapti sekin ko'zini ochdi samolyotda ekanmiz do'stlar sekin qarayapti samolyotda qayoqqadir uchib ketyapmiz bolani deyapti bolakay Igual. Igual tug'ilaka и u yoqqa tug'iladi bu yoqqa. Yotorsinchi bu yoqni qarang. Charchab shaklida yotorsin. Hop, o'yin nimada samolyot uchinlayapti do'stlar. Hop, hop, kamar taxlayapti. Kamar taqadi do'stlar. Hop. Bolani uzatib, qiynayapti. U ostayapti. Nima bo'lyapti ekan? Motor yön yazdı dostlar. Vay çok fark etti motor. Motor uyuvan merkez. Uyuvan uyuvan. Hareketi. Çarı geç kalma. Uyuy sıkıntı level yaptı dostlar. Uyuy. Cama dönmeden sağlıyor. Yaman bu oldu. Müzik özümüzdeki yavaştı. Sen böyle talyam. Vay dostlar sen muhtemelen kalma. Ben hiç kötü dostlar. Elini vurmadım ya. yosh do'stlarni ko'rdinglar Shu oldiga binnasa qilib, endi mana shu qo'lda nima kirgan biron ham qani olamiz. Nima ekan bu? Ha, narsalar deyapti akalar. Torta buni ham bironta resurslari bor da ho'p oldik. ho'p bolg'a yasa deyapti. Bolg'a yasadik. Yangi narsalar ochildi. Yana narsa olaylik, akalar. Ko'p narsalar kerak bo'ladi. joyni kattartiramiz. Zo'r-zo'r narsalar qilamiz Xo'p, mana tortamiz ho'p Xo'p, ham ko'p narsalar bor ekan. Xo'p, o'rgatma. Hop, to'rtta narsa qildik. Hmm, bolg'ani qo'lingga ol dedi. Xo'p, endi qolgan joyni qur deyapti. ho'p quramiz. Yana qurdik. Yana yetarmikan? Yo'q, taxta bilan arqon ekan Hop, yetmaydi yetmaydikan. Hop, bular yopib qo'ygan. Bitta bunda, bitta bunda, bitta bunda. Oltita taxta yig' deyapti. Oltita taxta yig' deyapti. Oltita taxtani yig'amiz. Endi tortaylikchi, bundan ham taxta chiqib qoladi Hop, kech bu yoqqa to'rtta taxta chiqdi. Hop, tortamiz, tortamiz, tortamiz. Hop. Suv quyadigan oyasi deyapti. Endi hozir narsalar yo'q, tortamiz. Narsalar qo'yguncha Bu yoqqa yetmaydi o't bor ekan. Suv o'ti mana bunisi. Hop, arqon yasaymiz, to'rtta. Endi qolganini qilamiz. Hop, qo'ydik. bunga yana narsa yetmaydi ekan yana narsa tortamiz unga yetarmikan qanday otamiz opa voy yetmadi u yoqda nima bor ekan yaqin ekan oteli yetadi o'pa yorug'vardiyosh tort tort tort tort tort tezlash hop uchta taxta berdi buni ham tortamiz o'pa mana tort tort vrachga давай зор Wow! Akulani uxlatadigan narsa ochildi yangi. Yo'q, Sakkizta taxta bo'ldi, menimcha ichiga yana tort Tort! Hali ko'p narsalar kerak ular. Tort, tort, tort, tort, tort, tort. Xo'p, buniyam torta olaylik. O'tam kerak, bo'ladi. nechta bo'ldi ekan narsalarni yasamayapmiz hali o't yasaymiz beshta bundan yasab beramiz beshta bundan yasaymiz hop bundan yasaymiz hop endi buning uchun yana taxta kerak ekan buni yasasak bo'lar ekan qani yasaymiz hop ovqat qiladigan baliq pishiradigan ovqat qiladigan degani suv quyadiganga endi narsa topishimiz kerak ekan. Taxta. Taxta, taxta, taxta. O'tdan yana olib boramiz. O't kerakli narsa. Kerak bo'lib qoladi. Xo'p. Undan ham tortamiz. hop tortdik. Tort, tort, tort. hop uchta ta o't. Xo'p, bu yoqqa yetamkan. Hoppa. yetdi Tort, tort, tort, tort, tort. Davay. Zo'r. Xo'p, endi ham tortaveraylik. Tort, davoy. Yonimizga kelganini tortsa, keyin ketib qolsa uzoqqa, keyin yetmay qoladi. Hop, tort buni. Hop, tort buni. Ketib qolmasa tortamiz, tort, Yaxshi. Endi ichiga menimcha, endi qursak yaxshi bo'ladi. olamiz Quramiz. davay zo'r. Bolg'a ochildi. Bolg'adan yasaymiz. Narsalarni yodyapti Mayli. Hmm, xo'p, endi tortamiz yana narsalar. Bolg'a nima uchun desanglar nima qilish uchun, buzish uchun narsalarimiz. Hop, narsa yasin deyapti. Hop, yasaymiz. Paqir. Hop, nima? Bakal, bakalni qo'yamiz. Qanaqa suv qilishni o'rgatyapman do'stlar. Suvni olamiz. Suvni qo'yamiz. Keyin tagiga o'tin yoqamiz. Qaynaydi bu suv, qaynatib ichamiz. Taxtani qo'yamiz. taxtaning joylig'iga o'rganadi. Kutasizlar u ovilali. Kutasizlar o'sha qaynagandan keyin ovilasiz unga donasi yig'ib turadi. Hop tort tort tort davay zo'r. Hop endi suv qaynadi. Olamiz bokalni va ichamiz. Peshona chanqagan. Hop yangi narsalar ochildi. Hop hop endi baliq tutamiz. baland kutib tursanglar keladi o'zi. Keladi degani o'zi qimirlaydi, qarmag'aylar. U qimirladi, shu doirani ichida olib yurasizlar bittasilar yashil bo'lishi uchun. Hozir tort degani, torting degan narsa yozib chiqadi, shuni bosasizlar, u go'ngfish katta balo tushdi. Xo'p. Endi balani qo'yamiz. Balani pishirish uchun. Yana bosib taxtadan olamiz. Taxtani qo'yamiz. Bu ham pishgandan keyin olasizlar. Endi bunga narsani o'tlar. Kerak bo'ladi tort ularga. Tort davay Hop, tort. Hop, hujum qilib qo'rqiz mashinasi kerak bo'ladi akula. Hop. Ol buni. Sizdan qilib olasizlar, qani tort. Tort, tort, tort, tort, давай. Zo'r. Hop. Уже pishyapti balig'imiz ham. Endi hop, tushundim buni. Tort buni. Hop. Buni ham tort. Hop, tort, tort, tort, tort, tort, давай. Marvardi. Buni ham Evet dört. Dört dört dört evet dört. Hop endi balig'imiz pishibdi balig'imizni olamiz. Balig'imizni yana baliqqa qo'shilibdi. Baliqni olib yeymiz. Qornimiz ham ochib bo'libdi personajniki. Hop. Endi suv quyib qo'yamiz idishimizni. yana suv olamiz suv quyib beramiz suvimizni pechini chaqqabdi va bu baklashkadagi suvimizni ichamiz bu normalniy baklashkadagi suvimiz ancha hop endi yana narsalar yozishni boshlaymiz tor taxtalar ham kerak bo'ladi u tort bitta taxta yaxshi o'tdan ham olamiz zo'r buni bochkani ham tortamiz hop bochka zo'r hop endi narsalar ko'ramiz hop yangi narsalar ochilibdi buni keyingi videorolikdan chiqarib qulaman xudo xohlasa narsalar yig'ib olib bu hali boraga yigirma birinchi o'rin bo'lgandan keyin ura aka ho'p u tepaga quladigan u devori u derazasi ho'p bu oyoq qo'yadigan yer ho'p endi bosamiz yana resurs narsa yig'amiz suvimiz qaynabdi suvni olamiz ichamiz chanqabdi yana ozgina personaj Ho'p, payani joyiga qaytarib, hop, endi nari tegishni boshlaymiz yana. Bochkani tortamiz. Tort, davay bola, Tort, davay, zo'r. Menimcha yetsa kerak, yetar ekan. Qani mana. Yetdi. Hop, narsalarimiz yetdi. Joyda ancha katta aytdik. Hop, yana narsalarimizni tortamiz. dört dawaj. dört dört dört dört dört dört, o Bunga yetmaydigan narsalar yasaymiz. O'tdan, o'tda. o Bundan yana qo'yamiz. Yana tortamiz. Tort, tort, tort, dawaj. Илья-то otamiz. Tordava. Xo'p, bundan yana qo'yamiz. Yaxshi. Bunga narsa yetmaydi ekan, nimalar yetmaydi ekan. Bitta dona taxt yetmayapti. Mazali tortamiz va yana. Tort o'tdan. bizga o'tmas taxta, mayli. Kerak bo'ladi o'tam. Motorcu girebilir tahtadan şu tahtayı toplayın. Motorcu kamera topish. Hop tortamiz. Hop yasaymiz. Hop mana yasadik ancha narsa uni ham tort. Hop bo'sh keladi ham tort. Tort buni ham. Tort davay. Poldoy, ana, beshinchi joyni ko'rsatib oldik. Hop, bolani Hop, endi yana narsalar nima bor edi? Buni yetar buni endi keyingi alohida joylashtirishni yasaymiz. Xo'sh do'stlar, mana bugungi videoligim shundan iborat. Videoni yoqsa like bosib, kommentariy fikringizni qoldiring. Hammaga xayr.